się i ja przy Ty mnie wychowałeś. dokąd iść, skąd brać baśnie i bajki. Do lasu nie chodzę, rzeki nie widzę, lesie ojczym, mój czarny ojczym.